Hello，大家好，今天我们给大家讲一下怎么样在自己的后院里种韭菜。啊，在我们湾区的这个地方呢，韭菜一年四季呢都是可以吃到的。啊，在冬天的时候呢，韭菜长得非常缓慢，但是呢，偶尔就是说割个韭菜包个水饺，也还是有韭菜用的。那一到了开春儿，现在是三月底，你看这个韭菜就已经长得非常的旺盛了。开始，这个在后院种韭菜呢，有两种方法。 一种呢，就是用韭菜苗种。我这里呢有一盆韭菜，韭菜苗。这盆韭菜苗呢，呃，是我去年的韭菜老了以后长的种，然后把它撒在这上面。然后呢，要是用这个韭菜苗种呢，就是说，呃，那就得 take 很长很长的时间才能长得比较粗壮。啊，所以说呢，如果说有条件的话，种韭菜最好呢就是用韭菜根儿，相对来讲比较快一些。 啊，这个韭菜呢，它在这个生长的过程当中呢，它的根部发展发，就是长得特别快，很快呢，它底下那个根就那个根的须须都长得把整个这个土地都会长满，所以说呢，这个在种韭菜的时候呢，你每次割完韭菜，你都应该就是说用土有营养的有机的土，在这个割过的韭菜上盖一层。 然后呢，这样呢，就是说韭菜的根部呢就可以有足够的营养，再再去生长。然后呢，就是即便是说你每次割了韭菜都给它再上一次，加一层土，加一层营养的土，嗯，隔一段时间以后，你也会发现，就是过个一年两两年三年以后，你也会发现，你的这个韭菜呢，好像怎么好像越长越细了一样，那就是因为它的根部呢太发达了。 然后呢，把整个土都充满了，然后它都没有这个能力再去生长，它没有入去去吸收，对，进一步的去吸收。对，你看我的这些韭菜，这一些韭菜呢，我就发现都太细了，啊，那这种情况下呢，就说明你需要把这些韭菜挖出来，重新呢医治一下，挖出来重新种，但是呢，重新种的韭菜呢，它都要 take time 去。 长根，然后强壮，所以说我在，呃，医治的过程当中呢，我不能一次把我所有的韭菜都医治了，这样的话我就没有韭菜吃了。所以说呢，今天呢，我就是先把，呃，这一部分这几行把它医治了，然后呢，剩下的呢，等着这些韭菜都长过劲儿来了，然后我可以吃它们了，然后我再翻制其他的另外一一些。 下面呢，我们就先把这个韭菜呢割了。啊，一般呢，平时的时候呢，就是说不是一植韭菜的时候呢，割韭菜我都是贴着这个韭菜地皮割，这样割。割完以后，你再放一层这个一层那个土压上。但是呢，因为今天呢我要移植，所以韭菜呢我是割的要稍微高一点儿，就是这样子就可以了。 嗯，把韭菜割了以后呢，我们就需要把它的根呢，把它都挖出来。就是挖的时候要有一个原则，就是说，不要把它的根伤着了。就说用这个，用一个铲子，把它们都挖出来。你看这个根，你看，你看这个根，看这个根，全是满满的根。嗯。 全是满满的根，因为长了这么多根，所以说你就很那个根那个韭菜它都已经没有，不可能再吸。这个地都让这些根都占满，你看，你看都占满了，所以说它就不可能再长粗了，因为它那个没有已经没有地力可长了，所以说这个时候呢，你就必须把它们都挖出来重新医治。 你听着那个动静了吗？就里边全是根，就整个这一片地都已经让这个韭菜根儿都给整个的。你看，整个这个地都让韭菜根儿都全都种满了，所以说它不可能再长了。那个韭菜就所以说它就细细的啊。我们刚才呢把这一片韭菜根儿呢都掀下来了，你看这个韭菜，看。 看清楚了吧，里边全是这种韭菜根儿，所以说整个那一片地呢都是这种密密麻麻的韭菜根儿，已经都没有什么土，没有什么营养了，所以说呢，它就它也不可能长粗了，所以说这个时候呢，你就必须要把它们都掀下来，然后重新的重新的移植，然后呢，这样的话你弄下来以后呢，这还是一个活儿， <laughs> 你要把这些韭菜根儿呢都这样子。 把它的土磕磕擦掉，看着能劈开的呢，就把它劈开，分开的。对。这还是个活儿嘞，这样弄开了以后呢，我们需要把这些须须儿呢都把它剪掉，但是剪的时候就注意这个。 这个就是这个根，不能剪。照近一点看，就这个根儿不要剪，不要去 touch 它，尽量不 touch 它。但是呢，旁边的这些须须呢，你需要，你可以把它剪掉。嗯，就是说，这个不要 touch 它，这个不 touch 它，那个主主根不 touch，但是旁边的须须都把它剪掉。 为什么呢？因为这个须须呢，就是你可以看，从我们这里可以看出，那个韭菜这个须须长得特别的快，一直呢就是要把它这些须须把它剪掉，然后呢它埋下去以后，它就会重新很快又长很多须须来。这也是为什么说你每次割了韭菜，你要在。 培土就是上面要再盖一层土，这样的话它的它的根才有地方去长这些须须，要不整个地里全是须须，然后它就没有一点土，没有一点营养了，所以韭菜也不可能长。所以说韭菜每次割完要培土，然后呢多长连续长了几年，然后你看着都细了，开始不长了，不怎么长了，长得细细像韭菜类像头发丝儿一样了，那你就需要把它挖出来重新再。 移植，那么按照这样的办法呢，就是把所有的这些韭菜呢都都剪一剪，处理一下，是把它所有的细根部全部剪掉。这样呢，用同样的办法呢，把你弄的这些韭菜呢都处理一下。所以说，这还是一个还挺大的一个工程。那我们就按照这个方法把下面的都处理一下，对。 处理一下，哦，你看这个根多长啊！根儿其实不长，就这一点儿，但是这个须须就是细根，你看长得非常多。这才四根韭菜，就这么多须须，所以说你整个那块地全是都全都让全是须须，全是须须，就整个底下都是让这些须须都攀满了。是，我们把这些韭菜根呢，就是说都把它。 须须剪掉，处理好，就像这样子。然后呢，这样就可以摘了。那摘的过程当中呢，一般就是说每三四个韭菜根儿摘一摘一撮，像这样子，就是三四个种一个。 然后呢，中间给它留点距离，因为你可以看出来，因为那个韭菜根儿，它们都长得很旺，很快就这块地就被就被那个根挣满了。所以说，那个这个种韭菜之前呢，就是说，你看我们呃没有把这些韭菜再种到原先的那个地方，因为那块地呢。 一个是就是说那些营养全被那些，呃原先的那些韭菜都吃掉了，我们需要重新把那块地重新给它加上营养，重新培植。再一个呢，就是说你同样的东西呢，不要光在一个地方栽，你要光在一个地方栽的话，这些呃植物就会容易生病。所以说每次当你移植韭菜的时候呢，你都要换到另外一个不同的地方去栽。所以呢，我们就把它移到。 另这个地方来了，就没有在原先那个地方栽。这个不仅是种韭菜，其实种任何东西都是这样子。你不要把它种的太，呃，经常的总是在一个地方种，然后总是在一个地方种，那你的韭、你的植物过两天、过一段时间，它就会容易生病。嗯，如果要没有这么多地呢？ 没有那么多地，你总是那你就这样种东西，就要不同的，每年都种不同的东西。不是你不会今年在这种这个，明年在那种那个吗？对，如果要是那样地也不够呢。 <laughs> 就是总的原则就是说你要要交替，对，不能光在一个地方种一块种一种东西。 这样的就是话按照这个同样的方法，把这些东西都种下去就行了。就说这样的话，它就有 enough room 去生长。这样呢，我的韭菜就栽好了。那个我，你看每一个韭菜和韭菜之间要有一一掌的距离。然后呢，一个和这个之间，你看我也是隔间隔的距离比较宽。 因为这个韭菜，大家刚才已经看到了，它韭菜根儿它的繁殖能力很强，所以说你要给它充分的空间，让它生长繁殖，要不的话韭菜就长得细细的，长不大。那把韭菜栽好，的，我这一块地我也就只栽了三行，可这里一行，这里一行，这里一行。那栽完以后呢，当然就是给它浇浇好水。 应该过了个两天三天，说说不定天气暖和了，明天它就能就发新芽了，就开始掺韭菜。韭菜很好种，因为它的那个根也不怕去那个东西，你都把它根都给它拆扒出来了，拆了重新弄，它都很喜欢这样子。所以说这个韭菜和其他的那个。 呃，蔬菜不一样，其他的蔬菜一根儿一苗的时候，你都尽量不要动了它的根。这个呢，就是说，它的韭菜呢不怕你动它，你经常的，就是说把它的根剪一，根上的须须剪一剪，给它移一移，这样的话它长得反而更快，更更旺，因为这样它有充分的空间去生长。要不的话，你老是不移。 而且给它种的密密的，它那个根都搅到一块儿去了，它根本都没有营养可弄了。所以说，大家在种韭菜的时候呢，第一一定要记住要给韭菜盖被子，就是说每次割完韭菜以后，你要在韭菜上面给它，呃，要呃加上一些营养的土，像盖个厚被子一样给它盖一层，然后它很快就蹿出来了。 然后呢，再一个就是要给韭菜搬家，隔个两三年儿，你看你这韭菜细细的不长了，你就得把韭菜挖出来，然后像我们刚才做的这样，把它搬搬家，给它找一个新家，不要在老家里边，老家里都容易生病，所以找个新的家，给它充足的、好好的这个营养，就是营养的土，这样的话呢，它们就会又重新给你旺旺。这几颗韭菜就是我前两天一。 前一段时间移植到这里来的，长得粗粗的、壮壮的，因为它有足够的空间生长。我们家的这片韭菜呢，已经跟了我们十几年了，我们从来没有用过农药，那根也没有腐烂，everything is OK。啊，不过呢，这些韭菜呢，已经为有十几年了，所以我觉得现在是不是他们已经该挺脱欧的了？所以我现在呢。 觉着是不是有机会的话，我就再重新种一些新的韭菜啊！如果你有什么好的种韭菜的经验，非常欢迎你能给我们留言分享你的经验啊！谢谢大家收看我们的节目。如果你喜欢我们的视频，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。